Ah, Eu vou Oh, dó, gente. Nossa, subiu em cima do tijolo, gente. Cadê? Ui, é, como é que conseguiu? Olha o Teco. Teco. Olha o Teco ali. Cadê o Fred? Ó, oh, tu vai e vai cair, hein, senhor. Não chora, bebê. Não chora, bebê. Ô, oh, dó. Não chora. Nossa, lindezinha enche de água lá. Enche de água. <laughs> Sai, essa. <laughs> <laughs> Chora mesmo. Ô, dó. Chora mesmo. Você até aguinha nos oizinhos dele. Hum. Ô, oh, dó. Ô, dó. O que você que quer, meu filho? Nossa, tá subindo, hein? Ai, que daqui tá O que que foi? Ih, meu Deus, tá... O outro entrou lá pra dentro da casinha. Como é que eu sei que subir, pai? Fred! Ui! Fred! Vem cá, Olha o Teco lá, tremendo de frio. Teco! Tá frio, né, Teco? <laughs> Nossa, aí o barrigão dele? Nossa! Você é tão pequenininho, já tem um barrigão dele. Ó! Oh. <laughs> Au, au, au, au. Au, au, au, au. Você é fofo. Você é fofo. Você... Só outro, mas... Tô tá morrendo de vontade de pescar o outro. Eu também. Peixe você? Tá lembrando o cabelo. <laughs> O homem que é esperto. Ai, ai, tá me azonhando. Bebê, cadê você, bebê? outro, <laughs> tá subindo, gente. Eu vou salvar você, bebê. Salvei o bebê. Ai. Nossa, bebê. Não chora, bebê. Ai. Ai. ان شاء الله خدا وطلع ديت انت ليك يعني انت شهران او آه، دو كيفو ديدي اوه Olha o outro, gente, vem aqui em cima. <laughs> Olha o outro, esforrou a cama toda, ó. Olha lá. Ah, como é que conseguiu fazer isso? Puxou. Ai, ai. A outra tá me mordendo aqui, ó. Ah, bagunceira. Ai. A irmã mais velha deles, a Lara. Sossega lá, você tá me mordendo. Você que ligou água, gente? O que que foi, bebê? Olha, mas é que tá esperto, subiu aqui em cima. Vai lá esquentar um outro. Ô oh, dó, gente. Que chuteação, gente. dó, o que que você quer, bebê? Olha, como é que esse daqui é tão, é tão pequenininho? Será que ele está com fome, gente? Ai, Lara! Mas não é o pescocinho dele. <laughs> É isso que chorou? É. Ah, Lara! É As brincadeiras dela estão de mordida. É, ela é malvada. Ela quer morder ele. Pega esse aqui. Aqui, pai, aqui, pai. Vai. Ó, é, é, mordida. Ah, Lara, pra morder o filhote, não. Senão, senão eles ficam com de você. Teco. Põe lá, tá, tá com o frio. Ó! Uh! <laughs> a lá caiu. Tem que ligar a luz que você tá sentindo frio. Ó, ó, ó, Nossa, meu Deus, daqui a pouco ele vira lá do outro lado. Olá. A curiosidade, a curiosidade. Ô, Lara, vai morder. Ah, não. Nossa, Lara tá, tá muito... Você tá muito feia, viu, Lara? Arruma a, a, é o tapetinho lá, ó, bagunçou todo o Fred, olha lá. O Fred bagunçou a caminha toda, arruma. Vai prender a pratinha dele. Ele tá brincando com a cama. Ô, oh, dona Sola, meu filho. Olha lá, o papai entrou dentro da casinha, ó. Olha lá, vai sentar vocês, o papai, ó. Olha lá o papai brincando. Olha lá, fica lá com o papaizinho. <laughs> Nossa, papai, tá cheio de pilha aí pra você. Tá brincando com eles, ó. Eles estão lembrando meu pé, que eu mordi, que eu molhei meu pé. A riqueza se Tá filmando os filhotinhos, Do papai. Hum. <laughs> Estou vendo meu pé. Ah, brincando com o Todd? É querer mamar, é nada com você não, Todd. <laughs> <laughs> Todd, sai. E meu filho? Hum. Olha ah, como é que eles fazem com a patinha deles segura o meu dedo. Hum. Abraçou seu dedo. É. Com medo de soltar ele. papai querendo brincar. Tá dando tá, um cheirinho, né, Todd? Cheirinho mesmo, é Todd?